Bien, et eh bien bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, eh bien ça va être ce qu'on appelle un tutoriel. Alors, je pense que tout, vous avez, on a tous ce genre d'instrument. Vous vous rappelez, c'est une cassette euh, VHS pour euh, vos vidéos. Et donc maintenant, eh bien je vais vous montrer comment transformer ce signal analogique en signal numérique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre votre euh, vos films sur une clé, une clé, USB, sur une carte vidéo ou le stocker sur un disque dur ou sur votre ordinateur. Alors l'avantage, c'est que vous n'aurez plus besoin de de garder en fait ces cassettes parce que en fait ça se détériore, ça se détériore. Aussi bien le film se détériore avec le temps et aussi euh, euh, le mécanisme euh, de la cassette se détériore. Donc voilà, et vous n'auriez aussi plus besoin de vous servir de ces caméras qui, bon, ben, qui avec le temps vieillissent, qui un jour ne marcheront plus, et puis aussi qu'on ne pourra plus bientôt trouver sur le marché. Donc, qu'est-ce que, que l'on a On a cet appareil, en fait, qui va nous permettre de transformer ce, le, signal euh, euh, analogique en signal euh, numérique. Donc voilà, donc c'est le vidéo capture que vous voyez là. Vous voyez ça qui va aller sur la caméra et ça qui va aller sur l'ordinateur. Et donc on va pouvoir euh, brancher le tout, brancher le tout euh, sur l'ordinateur et on pourra visionner sur l'ordinateur notre film. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher la caméra. Donc euh, voilà, donc voilà, là ici, eh bien on a le film. On a le film en VHS. Maintenant, ce qu'on va mettre, c'est ce film et eh bien, sur l'ordinateur qu'on a ici. Voilà. Donc voilà. Donc mon film euh, joue sur la, euh, sur la caméra, comme vous pouvez voir. Il passe via le vidéo capture que j'ai là, va sur l'ordinateur. Et maintenant que j'ai allumé mon système j'ai mis mon système vidéo capture Elgato, et eh bien voilà, là il est en train d'enregistrer sur euh, l'ordinateur. Et euh, donc on va pouvoir faire une sauvegarde après. Voilà, et eh bien on arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant qu'on a transféré sur l'ordinateur, donc je vais vous montrer le résultat euh, final. Voilà, donc là, on va aller, voilà, voilà. Et maintenant, eh bien, c'est sur votre ordinateur, Alors l'avantage, eh bien, c'est que maintenant vous pouvez garder tous vos vieux films en fait sur votre ordinateur, sur euh, une carte USB, sur un disque dur, sur une carte SD. Vous pouvez en faire des copies, vous pouvez éventuellement le mettre sur YouTube si vous voulez, sur Facebook, sur le partager euh, sur tous les médias sociaux. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez euh, des questions, eh bien, vous allez sur le commentaire. Euh, en dessous, si vous avez aimé la vidéo, toujours pareil, vous mettez un pouce. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. By the way, comme euh, on est le 23, le 24 décembre, eh bien, je vous souhaite un bon Noël. Alors, comme vous allez voir cette vidéo beaucoup plus tard, eh bien, eh bien, Noël est passé. J'espère que vous avez eu plein de cadeaux, etc., etc., etc. Bye bye.